Wow. Fantastic. Nou, Mamma fisk. De är slut. Ja, precis. Det blir ju lite knäppt. Ska vi spela en psalm? En psalm? Ah. Ja. Kan vi någon psalm? Nej. Kan jag få loss fiolen? Nej. Jo, jag är med. Jag kan. Varför? Jag kan nog bidra till deras. Alltså. De har säkert gjort bra arbete. Kan jag få låsa en stråke där? Tror du inte det? Ja, jag tycker de har varit till för de besuttna. Jo, det har det ju varit. Men ändå, de har ju en och annan diakon som gör ett bra arbete. Ja, det har de verkligen. Det sa det väl alltid. Jag ser någonting i ögonen. jag har inte gått ur kyrkan, men det är inte liksom... Jag vet inte vad. Även är någon modern 240. Vad är det som är modernt? Ja. Vad ska vi spela nu då? Skepparschottis. <laughs> Det är sista numret Marianne. Nej, det Kommer måste du, vara... kommer du ihåg den? Nej, vi alltså- spar den lite grann. Vi spar den. Vi ska ju ta på durspel och sånt. Ja, ja, du ska spela lite durspel Ja, men alltså på skepparschottis Ja, ja. Det står ju. Ja, men om vi, om vi får... eh, om vi tar eh, ryggsäcken. Kommer ni ihåg den? Polska från Torså. Har ingenting med ryggsäckar att göra. Det är bara liksom någon lustig spelman som kom på att ja, vi kallar den där för ryggsäcken. Ha, ha, ha. Liksom. Men eh, han som han är efter. Han har, ja men den släkten har ju ägt ryggsäcksfabriken. Inte så? Jo. jo. Hur gick den då? Det är du? Står det på min fusklapp. Så va? Kommer ni ihåg den? Ja, vi provar. från Hedemora. Eh, vad gör du på den? Spelar du andra stämmor? Va? Du spelar stämma på den? Då struntar jag i gitarren, då tar jag fiol. Men det blir mer musik. Det blir det. Eh, D-moll. Eh, nu var den borta. Vart tog den vägen? Hur började den? えー、用意したそうなんだよ。せーの。ごめんだけど。遅いな。遅ばるアンダーレペースも。 något förslag? Eller ska vi ta lite rast igen? Vill du ha några Absolut. Vad sa du? Har du något förslag eller vad ska du spela? Ja, det har jag haft från början. direkt om ja, Men de vet att jag tjatar. Du spela den låten som Veckans Har du aldrig provat? Jo, jag har hållit på med den. Vet du vad Nore vill höra? Ja, men, men, kommer ni ihåg den? Nej. Jo, D-dur. andra refrist. Vet du vad, slipper vet den. Vad Nore vill Ni höra? slipper den, för då ska Marianne sjunga. Nej men du vet jo. vad, Hans-Erik? Jo, men hör nu, nu håller jag på att göra ett arrangemang här. Ja. De kommer inte ihåg andra reprisen, du får sjunga den. Jag Jag hjälper dig. Mm, vänta, Ja. men vet du vad Nore vill höra? sen? Under dans och uppstå så är det tillåtet. De två vill, Hans-Erik, de två vill vara solister i Vem kan segla förutom vi? Vi laddar oss Ja, ja. Mm. ja, ja. De håller på att ladda. Ja, ja. Mm. Ja, men vi, vi, tar, vi tar det sen. Ja, vi tar det sen. Mm. Nu! får ni dansa kortis då. Ja, ni får dansa kort. Om jag orkar. Om du orkar, ja. Ja, men sånginsatsen kommer. Ja, den, tror jag. vi tar, där, vi, vi tar sånginsats varje gång andra reprisen kommer, för den kan vi inte spela. <laughs> åka hela världen kring, inte göra någonting. Åka hela världen kring, inte göra någonting. Åka hela världen kring, inte göra någonting. Åka hela världen kring. vad heter det? vi, vi tar det från början. En, två, tre, fyra. fröjd. Nu börjar de kunna texten här. Åka hela världen kring, inte göra någonting. Vi får lov att köra, de börjar kunna texten.